प्रदेश के कृषि मंत्री सचिन यादव आज कृषि महाविद्यालय आयोजित किसान संवाद कार्यक्रम में बेहद भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े उपस्थित समुदाय ने भी देखा कि वे किस तरह से भावुक होकर अपने पिता सुभाष यादव को याद कर रहे थे उल्लेखनीय है कि सुभाष यादव जो कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और प्रमुख कांग्रेस के नेता थे वे कृषि महाविद्यालय में पढ़े थे और यही वजह है कि कृषि महाविद्यालय में जाकर उन्हें अपने पिता की याद आई और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े उनके जितने भी अधूरे सपने हैं उनके जितने भी अधूरे सपने हैं उनके जितने भी अधूरे सपने हैं उनके जितने भी अधूरे सपने हैं उन सपनों को पूरा करने का काम आप सबके आशीर्वाद और स्नेह से हम लोग करने वाले हैं